अध्यात्म का ज्ञान देने वाला बाबा निकला वहशी रूस करता था दस रेप धर्म और आस्था के नाम पर महिला व युवतियों को हवस का शिकार बनाने वाले एक और ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हुआ है रोहिणी के विजय विहार क्षेत्र में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से आश्रम चलाने वाला वीरेंद्र देव दीक्षित के कई कारनामे उजागर हुए हैं खुद को कृष्ण बताने वाले दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर छापेमार कार्रवाई की गई जिसमें कई खुलासे हुए सीमा शर्मा ने हाईकोर्ट में वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ एक अर्जी लगाई जिसमें कहा गया है कि बाबा ड्रग्स लेकर रोज दस लड़कियों के साथ रेप करता था मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हवस के पुजारी ने सोलह हजार महिलाओं से संबंध बनाने का लक्ष्य रखा था हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली राजस्थान की महिला आश्रम में अनुयायी बनकर रह चुकी है उसने अपनी चारों बेटियों को बाबा की भक्ति में उसके आश्रम में ही छोड़ा था जिसमें एक नाबालिग है उसने अपनी माँ को बताया कि बाबा ने उसके साथ भी रेप किया महिला और उसके पति ने बाबा पर रेप का केस दर्ज कराया है आश्रम पर छापामारी के बाद बाबा पर रेप केस सहित 11 मामले में प्रकरण दर्ज किए गए हैं पुलिस इन सभी की जांच कर रही है पीड़िताओं के मुताबिक बाबा हमेशा महिला शिष्यों के बीच ही रहना पसंद करता था वो गोपियां बनाने के लिए लड़कियों को संबंध बनाने के लिए आकर्षित करता था हाईकोर्ट